Oj. Det är jag. Känner du till? Det är väl jag som ska se så här på. Nej, det är Kevin. Åh! Men så ser man min tröja. Man ser dina byxor. Man ser dina byxor. Man ser dem jättemycket. skulle jag svara honom? Lägg av nu. Och jag log när jag sa det där. Lägg av Louis. Lägg av Louis, sluta. Lägg till det här, det där. Sluta. Varsågod. Okej, vi kör dem. Är jag dem här? Hej! Nej. <laughs> Hur kan du stå och filma alltihop? Är du sjuk eller? <laughs> Vadå, det är kul. Vad gör jag nu? Ja! Ja! Hur kan du stå och filma här? Fågeln, skämtar du? De luktar ju fantastiskt. De... Ja, de luktar <laughs> fantastiskt. Varsågoda! Ja, vi tar den igen. Ja, vi kör igen! Nästa gång hoppas jag att alla har med sig ombyte. Men ni som bytte om kanske såg att problemen med omklädningsrummen är <laughs> Men med omklädningsrummen är lösta nu. Så ni behöver... <laughs> Och att problemen med omklädningsrummen är lösta nu. Så ni behöver inte... <laughs>